E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu vim agradecer primeiramente ao Dirceu, ao Nicolas, a Ângelo, Rafael e ao Anthony que fizeram a doação pelo Pix da Dove. Contribuam vocês também para que eu possa trazer mais conteúdos e vídeos novos. O Pix está na descrição e é isso aí no Pix aí! E hoje eu estou enfrentando a Lucia e Baurov. Confira o vídeo até o final, se inscreva e deixa o seu like. E é isso aí, bora pro vídeo! Round one. Fight! A fogo no pé apareceu. Essa Lucia. Tá lá! Agora é os intocáveis. Toma! Para com isso! Só mais um golpe. Esperar cansar aqui um pouquinho. Agora você vai ver. Pulou certinho no meu lariate. Round two. Ah, mulher do fogo. Essa menina, ela vai ver, calma. Na paciência aqui. Fica fugindo. Olha. Ah! Mãe, aqui não é e no desespero, na paciência. Olha. Hum. Chega! Eu vou morrer desse jeito! Mas que menino que não para! Deu erro! <laughs> Agora você vai ver. Ah, nada tá, tá, tá dando certo! Calma. Consigo sem sangue nenhum. Ah! Tinha que ser esse fogo no pé. Final round. Fight. Foda-se! não foge não. Low na cara. Ah, tinha que dar o fogo do pé. Talvez shift. Vai, segura essa. Gente, só mais um golpe. Toma. Tchau, amiga! Quase que eu morro, gente. Essa menina é do baralho. Round one. Fight continuar aqui para ganhar uns pontinhos. Toma! Continuar, pessoal. Enfrentando aqui. Então, tá na farofa, fui dar a cabeçada. Tinha que adivinhar. Para um pouquinho! tem que continuar. Agora vai tudo! Yes! Round two. Fight. Ah, vai ficar apelando. Ficar jogando essa magia. Olha, ele tá dando nervosa. E que? Fugindo quase. Pessoal. Pra, pra cima. Pra ela não ganhar. Ah! Como assim? Ah, que raiva. Que menina. Agora você vai ver. Eu preciso ganhar! Ah, então você gosta de agarrar, né, sua safada? Olha, pelando. Eu não gosto de zonear. Vai zonear sua mãe! cima, gente. Muito cuidado. Essa menina tem, tem fogo nesse pé. Fica lá! Muito cuidado. Ah! Que medo! Tá pra ela! Ah, não acredito! Ai, dada! Ah, morri! Que merda! You lose. Round one. Fight! Toma! Agora você vai ver. Não, era pra eu ter ganhado, gente. Tô nem acreditando. Essa menina é demais. Quem gosta de enfrentar essa Lúcia? Ela é desse jeito pra jogar. Não para. Então, quando eu vou tentar agarrar, a bicha some. Toma! Nada tá dando certo. Ah, de novo. Soldier, Justice always. Round two. Ah, menina. Não, tá difícil aqui, ó. Tentando chegar. Cansa aí, cara, um pouquinho, por favor. Deixa eu bater. Olha, sai do meu golpe. Ela é rápida pra ir pra trás. No sangue! White que você vai ver na sua cara. Vou aqui é pra bater, gente, pra não, desesperar. desespero. Limpa ela é aqui nesse canto. Errou! Eu não acredito! Toma! Ah, eu tomei essa. Kyogre. Você vai ver que eu vou te dar umas porradas. Você gosta de porrada, é? Tá. Que esse golpe. Malara. Meu, é muita tensão com o Balrog aqui. Tá! Chega! Aí ele fica dando esse Charles Stop. Ah, já fez seu jogo, agora é minha vez. Dá pra ficar perdendo não. Não oportunidade pra bater. Ai. Que Charlie Stop nada. Os caras só faz isso. Toma aquilo. Calma. Final round. Fight. Ah, cara, agora você vai ver. Eu já tô ligada na sua jogada. Você vai ficar aí de longe fazendo isso e vir com tudo. Agora você vai ver. Toma! Pariate, dá aí sua mãozona pra você ver se você não vai tomar. Pula! Toma! Filão na cara! Errou feio, errou feio, errou rude! Vamos ver. Agora você vai ver. Só mais um golpe! agora você vai ver. Meu, não adianta fugir. De novo, só dá esse Charlie. Charlie Shopping. Vem aqui. É. Vixe. ruim querer dar esse golpe. Toma! Foge aí! Pra você ver. Round Vem não com essa porrada no meu pé. Ah, enfrentar o Barog... Quanto tá? Um pouquinho tenso, né, que a gente fica. Ai, calma Agora você vai ver, cara. Tá! It was at this moment that he knew he fucked up. Agora é minha vez, mano. Toma! Pilão vai tudo! Não foi? Toma! <laughs> Antes que foge. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, comentem e também deixe o seu Pix aí no Pix Dove que está na descrição. Então é isso aí, tchau!